انت اول حاجه بتغير اتجاهك المره دي يعني بتغير اتجاهك مع الايدين مع بعضها يعني جسمك اهو شوف انا فين؟ انا هنا انا هنا على فكره لو ضربت هنا كل رجلي هنا ممكن اعمل له ايه؟ السبب تحت هنا حطيت هنا بجسمي حطيت ايه؟ ايديا فين؟ في منطقه الايه؟ الوش مباشر اوكي؟ اثنين تحت يعني هنا هنحط واحد هنا رجلي هنا فاهم انا وانا بضرب هو بيقطع عند الوش هنا في منطقه الايه؟ الوش اهي جسمي هنا اهو انا نفس المكان هنا الركبه فين؟ في منطقه الايه؟ الوش اه نرجع تاني نشوفها آه، نشوفها يمكن اسرع من كده بقى يلا يعني لو واحد دخل بسرعه يلا اه واحد هنا رجلي فين؟ في منطقه الوش ايدي اهي بحط جوه الخصم اهو ورجلي مره واحده تحت تحت في منطقه الايه؟ الوش ايه الحركه دي النهارده كنا كده؟ استنوني ان شاء الله الحلقه اللي جايه في حاجات كتيره جدا في قتاليه ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله